Obrigado. Entre. Ah. De novo. Deixa eu pegar, Edu. é quem acha primeiro? Sai Vai na frente. Edu! Vai na frente. Ai. Vamos lá. Para. Ó, sem brincar. Seu aqui que eu, eu construí a identidade arara, Todo lugar que a gente... E Final adulto, caramba. Ah, tá. Nossa, olha, papel higiênico. junto, espera aí. Tudo <laughs> junto. A cara dela. job O que foi, Lara? Tem uma jogadora deixa, deixa, deixa. no campo. Respira. Respira. Segue viu? jogo. <laughs> Larga ainda. respira eu descobri que a minha mãe, o Ian e o Edu e eu tem um negócio vermelho aqui. Ah, fiquei sabendo, me contaram. Ah, Boca tá do chão. Não consegue mais, já era. Já acabou a força. Acabou a bateria. Tá, tá já. Não, eu como Tô então, não. Eu tô. Eu fiquei tonto. depois? De ontem à noite? Louquinho, fiquei Ah, que é lá? Da minha mesma cozinha. Então eu vim aqui. Esses onde tem bola, é tudo figas. Que então, é figas? Ninguém come ninguém. Tipo, tá todo mundo salvo. Porque se, se tiver aqui, eu e eles é um Aquela lá que eu, que, é, que eu vi, eu acho que é uma boa ideia a voltar. Porque ela é uma...